¿Por qué Dios nos eligió? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios nos eligió? Muchos piensan, bueno, Dios me, me eligió porque quiere que yo esté bien, quiere que yo viva bien, pero la realidad es que Dios tiene un plan para tu vida. La Biblia dice en Juan, capítulo 15, el versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, el Señor nos eligió con un propósito y el propósito es llevar fruto. El propósito no es vivir bien. Muchos piensan, bueno, voy a la iglesia porque a la iglesia me ayudan a vivir bien. Y claro, que si vamos a la iglesia nos van a ayudar para que podamos estar bien, para que podamos vivir bien. Pero las claves, no sé, esta, la clave es que tenemos que servir a Dios para llevar fruto. Y llevar fruto es la clave de la elección de Dios. Dios nos, nos eligió para llevar fruto y un fruto duradero. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Tenemos que ir a la iglesia para equiparnos, para que podamos estar listos para poder servir. Claro que para ser equipados tenemos que ser liberados, tenemos que ser, eh, recibir la palabra de Dios, tenemos que recibir sanidad física, tenemos que recibir restauración familiar, restauración emocional, todas las cosas que nuestra vida necesita. Pero esto tiene como eh, es como em, objetivo final, el traer fruto para el reino. Entonces, si tú vas a la iglesia para que puedas regular tu vida, para que te puedas restaurar, y basta, y todo allí, sin hacer nada más, entonces se has entendido bien. La palabra de Dios nos dice que tenemos que llevar fruto, y nuestro fruto tiene que ser duradero sea, la iglesia tiene que ayudarte a ser libre, tiene que ayudarte a ser restaurado, tiene que eh, sanar tu herida interior, tu herida física también, la sanación física, pero con el objetivo final, con el tema final de llevar fruto y un fruto duradero para su reino. Y nosotros también estamos aquí para poderte ayudar, para que tú puedas estar libre, para que puedas estar restaurado, para que puedas estar sanado de toda tu enfermedad y para que puedas estar equipado de todos los dones espirituales, las armas espirituales que te permiten de llevar el fruto correcto por lo que Dios te eligió. Y con esto quiero saludarte, que pueda compartir este vídeo con cuantas más personas puede para que este mensaje pueda llegar en todos lugares del mundo y a tocar las personas que necesitan entender que Dios lo eligió, no para que estén bien, no para estar bien, no para ser feliz, sino para llegar fruto y un fruto duradero para su vida. Hasta pronto.